Thank you very much. I'm very happy to be today in Kharkiv. Большое спасибо, очень приятно быть в Харькове сегодня. Denmark is a close friend of Ukraine. Дания это очень близкий друг Украины. We are following very closely what's going on in Ukraine. Внимательно отслеживаем процессы, которые происходят в Украине. And we are trying to help in all possible manners. И пытаемся помочь во всех возможных вариантах и случаях both at political level, government and parliament in Denmark, И политические, и на уровне бизнеса, и парламентские э, инициативы в Дании. but also a lot of uh, Danish businesses are in, in Ukraine, and they, they are here to stay. They really like being here. И датские бизнесмены также, они приезжают сюда и хотят здесь работать на долгосрочной основе. In addition, I'm personally very impressed by all the private people in Denmark who, who want to help. Также очень радует факт, что в Дании есть просто э, обычные как бы, люди, граждане, которые на личной инициативе хотят помогать Украине. They collect money, they collect equipment, and they transport it to, to people in, in need, for example, internally displaced people from, from Eastern. собирают деньги, собирают различные виды гуманитарной помощи, передают сюда, в Украину, для того, чтобы помогать людям, которые нуждаются, которые являются в данный момент э, беженцами или перемещенными лицами. I'm open to take uh, questions and comments from your side, please. Пожалуйста, вопросы, если есть, задавайте, комментарии какие, пожалуйста. Владимир Юрий Унян. А, Господин Позол, скажите, пожалуйста, как Дания относится к возможности снятия санкций с России а, из-за того, что некоторым образом утихла активность военной на Донбассе? И как вы относитесь к возможности а, открытия миротворческой миссии на Донбассе? So sanctions and the second issue is uh, the uh, military mission to open up. So Denmark is one of the countries in the European Union who is uh, strongly in favor of sanctions against Russia. Дания – это одна из европейских э, стран, которая очень поддерживает санкции против России. We see that it might not help immediately, but we believe it will have an effect over time. Мы полагаем в Дании, что эти санкции сразу не окажут влияния большого, но со временем, в долгосрочной перспективе, это скажется. It costs a lot of money for many companies, Danish companies who lose exports to, to Russia. Многие датские компании теряют деньги из-за того, что прекратился экспорт в Россию. but they're willing to, to pay because we believe this is the right thing to do and if it will ultimately help Ukraine, Danish businesses are ready, ready to do it. Но э, датские бизнесмены идут на это сознательно, они теряют свои прибыли из-за того, что нет торговли с Россией, потому что они хотят таким образом воздействовать на Россию и прекратить данный конфликт. And your, your second question was about the Второй был э, по поводу военной миссии, да? Миротворческая миссия. Миротворческая миссия. Peace, peacekeeping. А, а. Yes, we have э, taken note of this э, request in, in Denmark as well. Мы для себя взяли на заметку эту просьбу о создании там миротворческих. It's not something Denmark can design, decide on our own. Мы не можем этот вопрос решать самостоятельно. It will have to be treated in a in New York, United Nations. Вопрос будет рассматриваться в Нью-Йорке, в, в Организации Объединенных Наций. If we speak about the UN mission, если мы будем э, говорить, ну, скажем, о миссии такой, миротворческих э, инициативах Организации Объединенных Наций, Or if it's uh, an EU mission, of course, it's something we have to agree on with, uh, with the other EU member states. Или, скажем, если это э, Европейский Союз, так, организует э, такую как бы, миротворческую операцию, и тогда это будет внутри Европы решаться. But what I can say is that internationally I feel a very strong awareness and willingness to think in all possible uh, solutions. Но э, чувствую я вот на уровне европейском, как люди размышляют, что э, это очень важный процесс и момент, и нужно его попытаться использовать максимально. Я хотел бы уточнить по первому вопросу. Нужно ли отменять, по-простому спрошу, как Дания считает, нужно ли отменять сейчас санкции против России, либо их нужно усилить? Should the country be cancelled or should it be resolved in the So the, the sanctions is one of the tools we have in, uh, in the EU to, to deal with Russia. So this, we will only uh, lift them if Russia starts behaving differently. Санкции – это наш единственный инструмент воздействия сейчас на Россию. Поэтому они будут, считать, так господа посол, что они э, будут сняты тогда, когда Россия будет вести себя соответствующим образом. This, this is the logic of the sanctions. Это логика э, введения санкций против России. Please. Да, пожалуйста, вопрос, Владимир. А, да, добрый день, Владимир Носков, Украинская служба радио «Свобода». Э, госпожа посол, скажите, пожалуйста, вы сказали, а, что бизнесмены заинтересованы в долгосрочно сотрудничать с Украиной, а, но а, очень часто можно услышать, что украинское законодательство и условия в бизнесе непрозрачны, а, они очень требует э, усовершенствования, что здесь и коррупция. На ваш взгляд, все-таки, а, что сейчас творится э, в Украине с этими процессами и как может в этом помочь Дания? Да. У нас есть в Украине, может быть, больше, чем 100 э, датских компаний. they are all very happy э, to, to be here. They've been here since um, some of them 20 years. and they are ready to, to stay and to deal with the, the challenges that are here. Около 100 компаний готовы участвовать в совместном бизнесе с Украиной, и некоторые из них довольно уже давно и успешно, в течение 20 лет, скажем, ведут этот бизнес, и они хотят продолжать в том же направлении уже на имеющейся основе. It's no secret that corruption is one of the, well, probably the main difficulty they meet here. Коррупция, это не секрет, является основной э, проблемой, которая мешает этим компаниям работать нормально. Sometimes they say maybe it's improving a bit now. Некоторые говорят компании датские, что да, может быть, есть какие-то улучшения с этим с, э, борьбой с коррупцией. Но вообще это еще большая проблема. Остается. Да. And we, uh, the Danish government is uh, doing together with Ukrainian partners projects for, for change. Датское правительство совместно с украинской стороной разрабатывают проекты по введению изменений. One example is uh, in the field of rule, rule of law. Например, в таких сферах, как верховенство права. Um, reform of the national uh, prosecutor. Реформирование прокурорской службы. Where the, the role of the judges is of course key и так, чтобы роль судей была ключевой во всех этих э, вопросах. Мы делимся своим опытом, э, опытом датской системы юридической, так, чтобы можно было ознакомиться с ним здесь, в Украине. But of course, it, we have to, to face that it, it takes time and it needs strong commitment at political level for real change. Но мы понимаем, что для этого, чтобы все эти изменения вошли как бы в силу, нужно много времени, и чтобы была обязательно воля политического руководства в осуществлении данных мероприятий. А законопроекты или что? You are developing the uh, legislation here, helping to develop. Yes, yes, this is we are advising on. Да, on здесь that. просто на уровне, на уровне консультаций. Да. Yes, yes, we. Еще один. Yeah, please. Позвольте вопрос, э, госпожа посол. Дмитрий Овсянкин, а журнал «Аналитик э, У меня такой вопрос. А вот по вашей оценке, насколько хорошо в Дании и в других европейских странах освещается ситуация, которая происходит на востоке Украины. Достаточно ли э, публикаций правдивых по ситуации? Э, и, может быть, какие-то, на ваш взгляд, рекомендации, которые нам стоило бы учесть, освещая эти события для европейских читателей? Yes, I think you. You're touching on another key question here. Очень тоже такой важный вопрос вы законами. It is a very tricky information uh, situation. Информация с, э, ситуация с информацией очень неоднозначная. Information is definitely part, part of the war. И информация является как раз частью военных этих действий, которые происходят. It's no secret that maybe only very late uh, Europeans realized that they have to uh, filter and, and, and sort and listen well. Совсем недавно европейцы поняли, что им нужно фильтровать информацию и внимательно все Yes. оценивать и слушать. Uh, this goes, I think, for all European uh, countries. Это касается всех европейских стран, не только Дании. But maybe in particular, the, the Western European countries who have maybe forgotten or unlearned to listen well. Э, просто есть западноевропейские страны, которые или забыли, или просто не умели слушать правильно. So of course we are, we are trying to, to focus. This is being done, for example, at EU level. We need to, to do uh, contra information and to to sort out what is right and wrong about the situation. То есть на уровне европейских стран мы понимаем теперь, что нужно обязательно, чтобы была контр как бы пропаганда тому э, негативу и частому, который возникает. И об этом тоже нужно думать. But I can only recommend you to please report and share it with the Europe, please. Но я просто хочу э, подчеркнуть, что вы э, проводите свои как бы, анализы, свои отчеты и делите, делитесь с Европой. Вот, там. вот э, я прошу прощения, хотел бы еще уточнить, как, на ваш взгляд, как дипломата, правильнее реализовывать информационную политику. Нам выступать инициаторами публикаций в европейских СМИ или выгоднее, целесообразнее приглашать сюда европейских журналистов, может быть, не только на передовую в окопы, но и в города, близкие к э, зоне ведения боевых действий, которые тоже находятся в сфере, ну, скажем так, кризисной ситуации на востоке Украины. Ваше мнение? Как это? Очень быстро у нас да. мало времени. Обе. И, и так, Еще последний вопрос. Планирует ли Дания предоставлять военную помощь Украине, как это делают многие европейские страны? Да, да. We, we are doing as I said, all that we can, but weapon is not one of the things we can do. We are very soft power, we don't do this. Мы делаем все, что можем с нашей стороны, но военное снаряжение и оружие – это не наша часть работы. Мы этого делать не будем. Спасибо огромное. У нас следующая встреча. Спасибо. Цель визита в Харькове, если... Цель визита. Да, да. А, Пожалуйста. Мне очень важно больше понимать ситуацию здесь, и я вам слышу, что вы думаете здесь. Это тоже очень важно для меня. То есть вы встречаетесь, слушаете, что это, общение а, с общественными организациями, еще с кем-то? Да, разные люди И тоже власть, конечно, у меня будут с этим. Представителями власти. Да, а, тоже. Разные люди. Тоже разные люди и представители власти в том числе. Да, да. Окей, спасибо большое. Вам спасибо огромное, спасибо.